Wah, ngeri. Maksudnya kene kene suara lho. Coba ne garin iki. Yang sawah. Pedangnya jam bro? Pedangnya kayak kaya bro Kaya ada yang Iki ditegur ya ya ampun. Ya, iso ngene iki. Tak. Janjo sawangane. Gua. Janjo iso kesiyo. Ora Itu ngopo to, ngopo to? Ya. Lah kok Gini bahannya pokok lah, weh. Panen, panen. Panen. Ya ya, plastik, Aku ya pe melok aku sendiri. Wah, malah koyo ketek le malah <laughs> koyo ketek Thank you. Tuh, yang mau pakai. Lebah wakeh, Mbah. Gak dingin iki lho. Addressnya gak punyanya. Budaster lah. Cur. Ngitul sampai dulu. ngeri dah wah wah biasanya langsung munggah blu aku ngono mah biasanya anu aja metu lah cuma metu lunyu lunyu lunyu eh, Ayo bro, kowe malam enak pura? Hah? Malam enak pura? Hmm. Hmm. Oka. Hmm. Dingin ya? Ada. Eh, kau toprak. Nah, kau gak gak nak Oke. Okay cuma cuma iki plastik wae no aja makan metu ayo guys sisan mana Nah, kalau ketak apa? Jeruk ayam di baik. E. Ketak. kalau Ketak ya? Wis gak usah nih. Hmm? Gak usah. Memek aku, memu. Tak ya. Tak tinggal nyanyi. <laughs> Manuk langsung kaget kaget tok. Di. Hmm. Oh iya, kae di manuk selungu kami bur. Ngapa? Lho, bendetno. Enggak. Gawang lah tandur sawah. ya. akar-akar ya. Eh, hmm. Dek. Wis kecintaan. Neng. Dah gede. Gak ngene kok. Hah? Lalu dengen waki langsung ya. Nah. Ayam. Halo. Bagus sedal kak. Apa? enggak golek. <coughs> <coughs> <coughs> rayune mlebu gak apa ngeri ya. Belum apa? Hmm. Dewe direkam Pak. Aku jebul rekam kalau rekam jebule. Wes wes pagi kowe lagi ngetor e. Wesih. Dah, kakak penting opo ngono? Masa pas nang pasar ta le. iki. Wis nggo sendal. Totalan engko lo. Kalimu anak-anak. Ben. Eh. Kok kok wedi nek menek kok poklek kalimu. Ben gak apa-apa. Kok nek yayi sewu ta ya. ada ngono nih rajur rajur rajur rajur aman aman larang siaran langsung ya Apa Facebook? Bisa toh, anak siaran langsung. Hmm. Mlerek kabeh, Mbah. Halah Podo Heh. Padha mlerek ngono dhewe. Wete ambruk kok. Heh. Wet jambu ambruk. Ambruk. <laughs> bên giờ hoàng cái này cọng nó rồi